他要接我，比如说，OK，比如他要，怎么做腿法能百发百中？靠，又标题了。简单的方法给两种啊，特别简单的，左拳吸引他的注意力，然后同时往左边上步，噔，你看，正常你这样打拳，我们噔踢腿，砰，可以吸引他的注意力。但是你这个拳不要较劲，很多人我打中他，我就不打中他，我就要骗他，咚，OK，我再发点力啊，噔。 那个右拳左腿晃一下，往那边直接上步，换步都没有，换步都没有。打，啊，这个很快了，看，包括我多打几拳，最终最后一拳上步帮，看，这是很重要，而且有的时候你移动到这个侧位的时候，这哥们如果手拿起来了，这事儿就大了，砰就晕了。所以你看，左拳右腿嘣嘣，假动作，嘣嘣，还有什么方法？这个方法就很厉害了，提膝假动作，这是百试不厌的啊。 假动作，他有可能会接我的腿假动作，我可以做任何东西，打打他，蹦，走法，蹦踢法都可以。但是我们运用到腿法，其实远距离进攻，你是更安全的。动，咚，左腿，包括你可以提起假动作的过程中，或者提起假动作，或者是正蹬假动作都不重要，因为你在腿在前面可以随时去变换，你可以看他的反应。包括我可以这样逗他玩。 你要你要做做点什么吗？他要接我，比如说，OK，比如说他要，都有可能，所以这是你的方法。所以我们为什么要经常强调跳绳练习，还有这种僵尸跳的练习，提升你的小腿 c o s f 肌肉，帮助你做好这种提膝假动作的过程中支撑腿的稳定问题，所以才可以空中实现支撑腿配合的这个前腿假动作之后马上。 它需要支撑腿的力量。b o k 希望给你分享一些干货，好吧？感谢你收看这期，下期见。